Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a provăli. Mulțumesc, Manu! Mă gândesc că a provăli este ceva care pică brusc. Uh, ceva care nu mai funcționează poate să pice brusc, mă gândesc eu. Tot în sensul metaforic. Îmi place cum spune Marin Sorescu că nu putem vorbi despre prăpăstii în sine, că ar fi plictisitor, dar dacă vorbim despre prăpăstile sufletești, devine <laughs> interesant. Um, a se prăvăli sau a prăvăli um, poate să însemne ceva foarte benefic. Pentru că dacă tot nu mai e bună situația respectivă și cade, înseamnă că poate fi înlocuită cu ceva nou, nu? Pentru tine ce înseamnă a prăvăli? Ceau!